Buenos días, Jambo, amigos. Jambo. Aquí estamos en el ferry, vamos a San Zanzibar, la ciudad, la isla más bonita de Tanzania, entonces pues estamos muy contentos. Estamos esperando embarcar. Un ferry de, de dos horas. Entonces, bueno, un día más. Bueno amigos, ya estamos aquí en San Sebastián, ya en taxi para donde vamos a ir, básicamente 50 kilómetros de aquí, la otra parte de la, isla. Eh, bueno, muy bonito, es un lugar muy amable en la gente, eh, básicamente casi toda la gente es musulmana, eh, básicamente es un protectorado, no es como tal un país, pero las reglas son diferentes. amigos, hoy estamos en el Parque Nacional Ángeles Entonces, eh, es un parque donde básicamente hay unos micos muy raros que en ningún lugar del mundo hay. De hecho, aquí hay unos, no sé, 3.000 micos de toda la población de esos micos del mundo. Entonces, vamos a verla. Mire esa, mire me quito. Mira esa cosa tan divina. Mirenlos. Lo bonitos que son. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Mírenlos! ¡Hola, muñequito! Este, este mico que está filmando Camilo es el mico negro. Del mico negro, sí. Y los mezclados. Están aquí en el mismo bosque, pero nunca están mezclados. No quieren estar en el mismo lugar, ¿no? no se quieren mucho. De hecho, les gustan tener su propia de, árbol de ellos. Bueno amigos, como pueden ver en este bosque, en este lugar, ellos eh, tienen más de 3.000 eh, monos de estos. Básicamente es la mitad de la población de esos micos en el mundo. Entonces es donde más hay. Eso dice segundo guía. Miren, allá hay uno. Uy, están las cuerdas de la luz. ¡Wow! Bueno, estamos aquí visitando una especie de micos que se llaman colobus. Eh, están en la zona de Tanzania, pero aquí en este lugar los tienen como refugiados porque ellos no, pueden convivir con otra especie de mico, aunque en este eh, bosque hay dos clases de micos que son el de el negro y el colobus que tiene eh, una especie de copete blanco en la cabeza y tiene en la espalda un color café oscuro. Entonces estamos aquí visitándolos. Con el guía. Sí. Ok. Let's go, let's go to, the jungle. Let's go, the jungle. Mind watch Ok. Bueno, aquí toca tener un guía. Incluye tenerlo. O sea, no puede decir que no, sí, pero va a tener un guía para no caminar y él nos está llevando básicamente en el, en el bosque, la selva, básicamente, eh, donde pues se ven básicamente los, los micos, como mostramos Muy bonito, como pueden ver es muy tropical, es una selva tropical. Dice que mucha gente de Zanzibar usan cosas medicinales en estos árboles. Entonces dice que si es la bosque más grande, no, digamos no un bosque, una selva tropical y es de lo más importante aquí de esta isla. Eh, también aquí podemos encontrar más de 200 especies de vegetación. acaba de decir que este bosque tiene más o menos mil años de, que existe. Entonces, es totalmente una jungla, miren. Este son un mil pies, cien pies. <laughs> una pequeña rana. Mírenla, wow. Muy pequeñita. Pero mírenla, y la tienen. Miren lo pequeñita que es. Que este árbol tiene este fruto y básicamente lo usan mucho para infecciones de los oídos para manejarlos. very quiet in this forest. And just you listen to the sound of the monkey, bird, cricket, or cicada. Sometimes two trees they squeeze or the rubbish they make sound. We have a high water table here. It means if you dig only one meter deep, you see water. Eh? Because of fresh water and good fertilizer here. Bueno, básicamente dice el guía que hay que escuchar la selva. Entonces le dicen, solamente escuchen, mira. micos, grillos, ranas, culebras, todo tipo de cosas. Tenemos un árbol, dice el guía que es muy, muy rica la fruta, es casi como un chocolate, pero no es buena para hacer madera, pues, pues muebles y cosas así, porque se daña la madera. Bueno, dice el señor que esto es acolito, la trajeron en su época de Australia, obviamente no hay carburos y cosas así, pero sí, es una, el tamaño de esas, el tamaño de esos troncos, miren, miren el tamaño. El guía nos cuenta aquí que aquí hay como una especie, creen en supersticiones como de brujería, sí, podemos decir y que aquí salen una especie de personas que son chiquitas y que es, mejor visitar este bosque de día porque hay supersticiones de que mucha gente que pasó aquí en la noche se enferma, que van al médico y que pues no les encuentran solución a lo que tienen físicamente y se mueren. Eso dice el guía. Bueno, dice el guía que ese tipo de madera, en inglés es mahogany, es muy cara y la mejor. Miren el tronco lo fuerte que es. Dice el guía que ese tipo de árboles son, le gustan mucho los, eh, es como el Tija pero grande, que se llama monitor. Y básicamente vimos en otros videos, eh, aquí viven. Eh, dice ellos que esas lagartos básicamente comen huevos de de culebras, eh, frutas y cosas así. Eh, pero no es muy amigos de los humanos porque dice que, por ejemplo, la gente del vudú lo usan para eh, hacer pociones y cosas de brujería que hacen ellos. Escuchen. Y estos hongos que ven aquí son venenosos.